кірсеңіз не болды арқамыз қайда қалды жігіттер жоқ кіреміз кіре бәріміз кіреміз кірмейміз сол үшін шақыр жақ кіреміз кіреміз кіреміз бір терісін сыпырайын қазір иттің хайуан Әкімшілік жүрек сот кіргізуге шамала не қақыларымыз жоқ айтсын айтатын болды әкесі өлген кесіртен кіреміз түгел приказ орындады айту керек қой биліктің бұйрығын тапсырмасы сай сүмелектер кіреміз кіреміз сен өлсең екі метрге жерге кетесің мен де екі метр жерге кетемін ешкім ештеңесін алып кетпейді ол дүниеге айта сал айтатыныңды соттасаң сотта штраф салсаң штрафын сал мыжыңдамай бүйтеді сөйтеді бүлкін неменеге айтасың сен айтпа ештеңе біліп отыр ғой прекрасно түгел жағымпаздар ғой айтарға беті жоқ түгел қара бет е қазақтар намыс жоқ е миллион алып жатсыңдар ма ертеңгі елдің бетіне қалай қарайсың желтоқсанда бізді сөйтіп наркомандар алкаштарды ертеңіне ақтады ғой ертең ақталамыз біз сонда қара беттер қалай қарайсыңдар халықты қорғаулары керек қой шындық шыңғырып жатыр шыңғырып шығады әділеттік бар мына қара бетті көремін фамилиясы кім мына қанат деген иттің сотта мен, ат қазір мен дайынмын бәріне ат мені қайда бетін түсірмеңіздер атымның дауысын жоқ мен былай түсіріп сипақтап бүйтіп бүйтіп бұрып бүйтіп бұрып. не қазақстанда заң бар ма тоқсаныншы лекция айтып бізге мал неме үйреніп сәне күннен бері кімсің кімсің ат мені мен дайын тұрмын бауыржановтан сразу өткізіп жіберсін уақытымыз жоқ шесть секундпен дело бауыржандікіде бола ма иә қазір соған кіріп тұрмыз бауыржан ғана кірсін адвокат кірмейді ана қанатыңа сәлем айт мың адам шақырған қазір мен мына жерде митинг жасайын өткізсін давай шешсін түгел досаевыңа де барамын қазір ешкім құдай емес өздеріңді пайғамбар санамаңдар қызмет қолдың керек бүгін бар ертең жоқ назарбаевтан да кеткен сенен де кетеді көрің алып кетсең халық бағып жатқан бақпандар құдай абыройыңды алмасын ақша деген не қазір қара бет назарбаев елдің бетіне шыға алмайды дүниені жинап жинап ұрла бұрла халық бағып жатқан бақпандылар ғой бұлар жоқ бес күн халық деген алланың екінші аты халықпен ойнама ылғи мына қазақтың балаларында намыс жоқ ылғи сүмелектер бүйтіп жұмыс істемей ақ қойды мәдраға сүмелек америка кет, Кореяға кет, арбатасы уақытша бүйтіп біреудің сүмелегі болып жүргенше иті болып жүргенше біздің қатарымызға қосыл иә ертең не деп қарайсың бетіме аз қалды қанша 30 мрп 30 скидка жетпіс екі мың төрт жүз елу төлемейсің төлемейсің ана ең охрананың ең бәрін пенсияның бәрін ақшасын біреудің атынан аударып Бер уголовный сотқа береміз бере береміз барамыз астанаға тоқаевқа барамыз былтыр мен 31 бірінде барғанмын қуғын сүргін күні деп алматыға кетіп қапты әділет министріне екі рез болдым мусин болған кезде қазір кім екенін де білмеймін шақыр ана қанатыңды сүмеленге соны дейді еркек бол ез болмай сүмелектер ұлғайды еркек бол қатын құсап төмен қарамаңдар керек па қазір мына жерге мың адам шақырамын желтоқсанда дайын отыр қаңтар дайын отыр көрсеттіңіз митинг жасайын бұл дайынға осы жерге барып кім бауыржан әкенбаевтың соты бізді кіргізбеді қарай алмай отырмыз алдында тұр деп қойды міне есіктің алдында бәріміз тұрмыз кіргізбейді бауыржан телефон алып үлгерді сотқа түсіретінін телефон ең болмаса бір адамды да кіргізбеді мына жігітке бері қарашы бауырым тұрсың да телефон зомби болып қаласың ғой жігіт тек қана бір адамның бұйрығы болып мен кіремін давай жоқ жоқ тоқта мен видео дәл осындай қалай жерде болып қалған екен қорғаушы бауыржан сен сіздерге қажет бір жерде бір дәл осындай сотқа деген не деген не жоқ қандай жер осы болсаңдай бізде кішкене босып жібергенбіз ана демократия деуші сол бәрі перепутать жаңағы вседозможность болып кетті ойланбай сөйлеп кетеді енді құрметті сот қазірден рұқсат беріңізші бұл кісілер жеткізеді сол олардың отырғаннан сізге ешкімге бізге жоқ сонда пайда жоқ қазір сіз кіргізбесеңіз ол кісілер тағы жазады жаза берсін жаза берсін олар өз жаңа өзіңіз айтып фейсбукта мазақтады деп тағы жазады одан да кіргізіп жоқ отыра берсінші көрдіңіз әдетте жаңа ол сұрай сот отырысын жалғастырамыз іс бойынша келіп отыр қорғаушылар сапарханова сол ғой 3번 작품가 있으니 내게 선물 көзімде мұң елесінде арманды бойымыздай әлсіздік бар тоңғандар өтірікпен тұмшалаған шындықты ар ұжданның кие құрғандар жалақорлар кескілеген жанымды тіпті ажал сындыра алмас ақиқатты жырлап айтар тілменен оқырайын түсірмен шырағымды айып тағып негізі жоқ жаладан сот алқасы бұйрық алып қамаған шапқылап жүр құқық қорғау ұйымдар сүйек үшін талаған арызы сол азуым бар көрсеткен жазығым сол жалыным бар теңсеткен отанымның отқа түссем алдында қарызым бар жүрегімді сердеткен құлақ салай ей ұядағы қадірі жоқ ел жұртқа сиямалы мен шыңдарды мекендеген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 өтірікке құйрығы жоқ құрықтар оны келі жоқ заң мен кітапты орындайтын бұйрығы жоқ біліксіздерде жаңа жоқ құдайдан келер пала жоқ қорлыққа қарсы тұратын бойында қайрат шама жоқ көрден суық орын жоқ жинаған сауап қорын жоқ көлеңкеге айып таққанда үміт артуға жолым жоқ осындай елде бақыт жоқ ойлануына уақыт жоқ алқанып кер ойына ақылдан тартқан жақыт жоқ осы айтқанымды ұқпаған адамның ішінде тірі жоқ құлақсап сөзді құптаған жүректің жанын кірі жоқ дауыс ұрғаған мұғалім ұстазға лайық бірі жоқ алладан ұлық дана жоқ өзінен басқа дара жоқ сен деген пенде осыған құдайсыз құлдас жоқ өзіне арнап сағатын разылығын оның қабатын құлшылық жасау құдайға адамнан бастау алатын күнәһар білсе бағасын құлыптан ашар шамасын құдайдан басқа кімнен сен бақыттың кілтін табасың сіздерді өзіңізді жазып жазбаша түрде андай телефоныңыз арасынан тіркеп алып кейін жазбаша не алып бізге тіркеп айтып отырмын ғой сізге де өтініш жаңағы алдында әлекеңе болғанда ана әйелдің іс әрекетінде өлеңдетіп жақсы бір жақ болмайды айтады ғой болмасын болды ақиқат ғой оны соттың шешімімен келіспесең де елдің сіздің осы отырған жеке басына баруға шын қатысы жоқ сен отбасына тіл тигізуге келісесің бе бауыржан сенің сіздің отбасыңызға біз тіл тигізіп жатқан жоқпыз араластырып жатқан жоқпыз сол үшін бұл жерде ешкім отбасына тіл тигізуге болмайды түсіндім шешім өзіңізде қандай шешім шығарсаңыз да мен келісемін дұрыс мен мен айтайын айтып отырмын ғой ана өліміңізді өлім шумағыңызды маған беріңіз тіркеп қойын мына міне түсіндіңіз ба көз балдақшылып оқысын да біз де соған емеспіз ғой сол үшін айтып отырмын қорғаусыз сіз енді толығына шағымды оқу қажет жоқ қарастық осы бірінші қарап отырмыз ғой не айтасыз рахмет құрмет сот және сотқа қатысушылар ең бірінші менде бір мына жерде түсініксіз жайт орын алып тұр өткен сот отырысы барысында қорғауымыздағы азамат өзінің сенімсіздігін еді алайда ол сенімсіздік туралы арызыңыз қазіргі таңда қаралмай сіз істі бірден бастап кеттіңіз сол жағын кішкене түсіндіріп өтсеңіз сенім шумағы болды әкімшілік кодексінің мәлім бойынша несі бойынша келтірмейді ол үшін сол кісітанды бір екі енді шағым бойынша айтып тұрсыз сол үшін сол қаулыны алсақ қаулы шыққанша қараусыз қалды ол шағымда ол көрсетіп сол кезде шағымда келетін кассалық шағым кезде соны көрсетесіз неге егер ол өзінің қараусыз қалған болса қазіргі таңда мен осы азаматтан сұрағым келіп отыр енді қараусыз қалды дейді қараусыз қалды да ол туралы ұйғарымды аласыздар мен көрсінші болды мен айтамын да болды мен келісемін мен өзім қарай беріңіз бірақ осы айтып кететін сөзім бар тура әділдікке қараңыздар сол өлең жолдарын оқып берейін алдында оқыған елбасы қолын байлаған президентін жалғын сайлаған үкіметті мәңгүттер өзге тілде сайраған тек байын ойлаған жер анасын сатқалы құлқынлары тоймаған халық кедей бейікбай менен жемқор жайлаған елім деген ерлерді түрмелерге торлаған баспанасы жұмыссыз қара халық сорлаған қос тілменен қос билік ешбірерде болмаған осылай жүріп қор болам қазағым айтып ел болар бір айтарым бар менің аузыңды жап үндеме ұйықтама мәңгі күндеді батыр қазақ қорықпай ақ шыңына шықтым деді патша жасап патшайым ойламайтын жатжайын мен шешені міне басын құлақтайын қорқытумен келеді үнсіздікті дәріптеп қайда батыр кешегі айтатын зарын әріптеп бостандықтан не пайда боқпен жапса аузыңды азаттықтан не пайда сайын оянбайды оянбайды ұйқылары қанбағасын отыз жылда тіл кетті шұбарланып тіл де кетті көбейіп сыңарланып отыз жылда ертегіге біз де мың мұңаланып отырмыз мұңарланып жаулап алды жемқорлық барсаланы қара халықты қайбатша асынады иттен ұят қазаннан қақпап кетті осы еді бабамның аңсағаны оян қазақ оятуға тырысам масқаралай қазақ бола жығылсаң тақ келтірме қазақ деген есімге менің айтқан сөздерімді ұқсаң қайдаланын қарақтай қаптағаны ұмытсаң орныңнан тұр көзіңді аш сәуле болса ұмсаң ерлігіңмен ерлігіңе сын болар қазақ бола тізеуге жығылсаң халқым мынау көзің көрмей барады сатқын билік бұқараны тонады тәуелсіздік мына қазақ елімді коррупция дегенет басып барады қуықтайдың таусылмады кесері қайда жүрсе еселенер есебі сол ұрғырлар қапаларын қампайтып біздің елге келіп жатыр деседі елімізге келгеннен соң қызымызға көз салып құр құрақша көп нәрсені шешеді байлығына қыздарымыз қызықса бізге дұшпан жиен саны өседі елімізде қара қытай қаптаса еркіндіктің алау оты өшеді ояныңдар жігіттер қазақтың оянбаса ұлт кеседі өзге ұлтқа қызын бермеген сарылмаздай ағаларым кешегі қолдан келсе қояйықшы тосқауыл енді бізге жетпеген осы еді ата бабам қорғап қалған кең далам қытайлардың емес шығар төсегі оян қазақ оян оян қазақ жастары оян қазақ үлкен кіші кәрісі өкшең өмір біткенше көрге басын кіргенше мен халқыммен біргемін түсіндіңіз ба жалғаша түрде мен аны тіркеп қойыңыз түсіндім құрметсіз және сотқа қатысушылар сөзші қатысушылар қорғауымыздағы азамат әтімбаев бауыржан он сегізінші сәуір екі мың жиырма үшінші жылы алматы қаласының әкімшілік құқық бұзушылық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотымен төрт әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің төрт жүз сексен сегізінші бабының он бірінші тармағымен кінәлі деп танылып ол кісіге қатысты елу елу айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды аталған сот қаулысымен біз мүлдем келіспейміз құрметті сот себебі бұл кісіге қатысты жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы жаңағы хаттама толтырылып яғни бұл кісіні жаңағы төрт жүз сексен сегізінші баптың бірінші бөлігімен кінәлі деп танып э, отыр алайда бұл кісі тоғызыншы сәуір екі мың жиырма үшінші жылы алматы қаласының алаңына барып өзінің жаңағы қазір ғана осы сот отырысы барысында оқып берген екінші өлеңін соны микрофон алып айтқаны үшін қазір қазіргі таңда міні жаңағы заңсыз митингке қатысты деп бұл іске қатысты айыппұл тағылып отыр бұны біз заңсыз және негізсіз деп білеміз қазақстан э, республикасының конституциясына сәйкес әрбір азаматтың сөз бостандығына э, құқығы бар құрметті сот осыны ескеруіңізді сұраймын және де э, жаңағы хаттама толтырған кезде бұл кісіні сағат он бірде он бір жарымда уақытта жаңағы прокуратураның және де әкімшілік өкілдерінің жаңағы ескертуін ести тұра бұл кісі ары қарай жаңағы сол жерде жаңағы заңсыз митингте қалды ары қарай жалғастыра берді деп көрсеткен алайда ол заңсыз және негізсіз және де сонымен қатар қорғауымыздағы атимбаев та өзінің жаңағы үлкен сот отырысы барысында тоғызыншы сәуір күні он екі жиырма шамасында сол алаңға келгенін айтты және де ол алаңға бір өзі келмеген ә, менің қорғауымдағы тағы бір азамат бар абдуллаев құдай шүкір деген кісі аға ол кісімен бірге келген екеуі сол уақыт маңында он екі жиырма шамасында және де э, ол кісінің де қазіргі таңда э, бірінші сатылы сот э, жаңағы кінәлі деп тауып төрт жүз сексен сегізінші баптың жетінші бөлігімен кінәлі деп тауып ол кісіге қатысты да айыппұл салынған болатын және де ол кісінің мүлдем жаңағы аудан аралық сотындағы ісі сот отырысы жаңағы мүлдем заң бұзушылық жағдайда өтті яғни екі бірдей адвокатының қатысуынсыз ол кісінің ісін қарады қарап және де ә, э, сот қаулысын шығара салды сонымен қатар ә, осы ә, ол кісі ол ә, сот қаулысында ә, шағым келтіріп еді алайда төртінші мамыр күні осы сіздің ә, құрметті сот ә, сіздің өндірісіңізге түсіп төртінші мамыр күні яғни менің және де менің қорғауымдағы азамат абдуллаевтың қатысуынсыз іс тағы да біздің қатысуымызсыз қаралды құрметті сот және де бұл болып жатқан заңызушылықтардың барлығы заңға сәйкес емес деп санаймын көрген сот және де бұл жерде тікелей біздің қорғауымыздағы азаматтардың құқықтарын тікелей шектелініп тапталынып отырғаны анық көрініп тұр сондықтан да және де бұл жерде айта кететін болсам қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің сегіз жүз он бірінші бабына сәйкес Ә, сот қаулысының күшін жоюға немесе оны өзгертуге және қаулы шығаруға мыналар судьяның сот қаулысында жазылған істің нақты мән жайлары туралы түйіндерінің шағымды прокурордың апелляциялық өтініш хаты өтініш хатын қарау кезінде зерттелген дәлелдемелерге сәйкес келмеуі әкімшілік жауаптылық туралы заңның дұрыс қолданылмауы осы кодекстің процесс нормалардың елеулі түрде бұзылуы қаулымен қолданылған әкімшілік жазаның жасалған құқық бұзушылық сипатына кінәлінің жеке басына сәйкес келмеуі негізді болып табылады деп көрсетілген сондықтан да қорғауындағы азамат айтимбаев бауыржанның бауыржанға қатысты шыққан он сегізінші екі мың жиырма үшінші жылғы қаулысы толығымен бұзылуға және де күшін жоюға және де бұзылуға жатады деп санаймыз сонымен қатар қазақстан республикасының конституциясының отыз екінші бабына сәйкес қазақстан республикасының азаматтары бейбіт әрі қараусыз жиналуға жиналыстарға митингілерге және демонстрацияларға шерулер өткізуге және де тосқауылдарға тұруға хақылы деп көрсетілген құрметті сот сондықтан да бұл жерде қорғауындағы бауыржан әдембаев ол бейбіт жиын екенін естіп сол жерге барып және де микрофонмен микрофонды қолға алып тек қана өлім жолдарын оқыды және де осы сегізінші сәуір үшінші жылғы қаулыда ә, судья ә, қарымбаев өзінің жаңағы ә, қаулысында ә, атимбаевты микрофон ұстап ә, және де айқайлап сөйледі деп көрсеткен алайда бұл ешқандай да айқайлап сөйлеген жоқ егер күмән туғызатын болса іс материалдарда атимбаевтың сол алаңда өлім оқығандығы туралы бейнежазба бар сол бейнежазбаны сізден өтініш қазір осы Э, сот залында қойып э, э, және де сонымен көз жеткізуге де толық мүмкіншілік бар яғни сол жерде де микрофон алып айқайлады ма немесе өлең оқыды ма немесе басқа да жаңағы өзі айтымы не айтты соны қазір бақыласаңыздар болады тұрмайды сол сондықтан да бізде қазір өтінішіміз істе тіркелген бейнежазбаны көрсетілген оған ешкім дау жатқан жоқ оны жоқ мен ол жерде суретте тек қана өлең жолдарын ғана оқыған жүргізіп жатқан он сегізінші сәуірдегі екі мың жиырма үшінші жылғы сот отырысы барысында судья судья енді сот судья қарымбаев осы жерде жаңағы ә, микрофонды ұстап айқайлады деп тұр да дау айтты айқайлады деп тұр алайда ол айқайлаған жоқ тек қана жаңа оқып берген екінші өлең жолдарын айтып берді болды одан артық ештеңе болған жоқ сол себептен қазір көз жеткізу үшін бейнежазбаны қойсаңыздар біз қаулыға қазір өлең жазуды өзгерте саламыз барлығы болды одан егер сізге сол өте қажет болса ол қазір ол қарап отырды енді құрмет сот мынау қаулыны он сегізінші сәуір екі мың жиырма үшінші жылғы әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі соттың шығарған қаулысы жатады себебі бұл жерде ол кісі дау айтты және де айқайлады деп тұр ол айқайлаған жоқ дау айтқан жоқ ол бейнежазбада істеп тіркеледі сол э, бейнежазбасында жазбасында ол тікелей э, жаңағы көрсетіліп тұр сондықтан да онда құрмет сот э, мына он сегізінші сәуір екі мың жиырма үшінші жылғы соттың қаулысын толығымен қазақстан республикасының әкімшілік бұзушылықтар туралы кодексінің сегіз жүз сегіз жүз қырқыншы бабына сәйкес толығымен жоюды сұраймыз біз айтты өлім жұмақтарын оқылмады деп айтып жатқан жоқпын өлім жақсы айтып оны айтып отыр ғой мен тіркеде оқығанмын сол үшін сол қалай түсінбейсің жоқ енді қаулыда басқаша көрсетіп отыр ғой. қаулыда сол бірінші тақырып сол сондықтан да осыған баға оған өзгерістер енгізуге құқысы бар сол жерде атымбаев бола тұра өлең жұмбақтарын айтып өз пікірін білдіруге болады өлең жұмбақтарын оқыған ешкім жауап алған жоқ қой бұл жерде енді ол кісі өлең жолдарын оқыды алайда ешқандай да айқайлап және де дат айтылып жатқан жоқ немесе дау туғызып дау айтып жатқан жоқ сондықтан осыны назарға алуыңызды сұраймыз және де э, бұл жерде э, қаулы э, яғни бұл жерде бірінші сатылы сот осы бейнежазбаны бақыламай зерттемей дәлелдемей мына қаулыны шығара салды ал ол жерде қаулы бұл қаулыда он сегізінші сәуір күнгі қаулыда яғни бауыржан әсембаевты тоғызыншы сәуір күні микрофон алып әкелді және де жаңағы давайте деп көрсетіп алайда ол жерде тек қана өлең өлең шумақтан солай өлең шумақтан түсінікті сонымен процеске қатысушылар іс материалдарын зерделеп тараптардың сөзін тыңдап атымбаевтың және оның қорғаушысының келесідей қорытындыға келемін бірінші сатыдағы сотпен құқық бұзушының іс әрекеті дұрыс саналынған жазасы баптың санкция шегінде тағайындалған мұндай жағдайда бірінші сатыдағы соттың қаулысын өзгертуге немесе бұзуға негіздер жоқ осыған байланысты құрметті сот бірінші сатыдағы соттың қаулысын өз күшінде қалдырып ә, апелляциялық шағымды қанағаттан дұрыс қалдыру іс бойынша реплика енді жаңағы дұрыс ма деген толықтырып айтып өтсе қай дұрыс дұрыс қай жерден Siz бұл жерде бейнежазбаны да қойып тастасақ бейнежазбаны да бұл отыр ғой айтып енді қай жағынан дұрыс соны нақтылап айтып өтсе толығымен дұрыс араланған дейді болды өткен жолы жаңа біздің қорғауымыздағы абдуллаев құдайшүкірдің ағаның қаулысын да алдық бұл жерде де дұрыс араланған дейсіздер қалай дұрыс араланған неге сіздер соны ашып көрсетпейсіздер неге ашып айтпайсыздар бірінші бабымен дұрыс әрекеті айтыңызшы

сапархан нұркеевтің қанағаттан қалдыру туралы қаулы етті қаулы жарияланған күннен бастап заңды күшіне енеді келіспеген тарапқа әкімшілік кодекстің қырық тарауын тарабына сәйкес кассациялық жоғары сотқа талап тілек немесе наразылық беруге қолады. Осы осымен сол тұрсы аяқталды жақсы сау болыңыздар не сөз бермедіңіз ғой не мына бір ақ күн өмір сүрмеңіздер ертеңгі күн бар прокурор неге сонша қорыңызда өмір бақи киіп бермейсіз сіздерді өсіретін де халық өшіретін де халық сондықтан халықтан жоғары емессіздер міне осы жаңа қазақстанның соты бауыржан бауыржанның сондықтан алға қалда бері. қайтпаймыз тағы да береміз Ерте шықса ерте тағы шығамын алаңға сондықтан алға қалда бері. Шегілерге жол жоқ артымызда қазақтың елі қазақтың жері бар э, Бәрі ассалаумағалейкум бір қақайып қақайып тұр